hello friends welcome back to the MotorOctane तो कैसे आप सब लोग आज हम बात करने वाले निसान मैग्नाइट और रिनोट टाइगर के बारे में तो वीडियो में ले जाने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहते हैं लेकिन मार्केट में अच्छा प्राइस ना मिलने की वजह से आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच नहीं पा रहे हैं या फिर जैसा कि आप सबको पता है कि एक अच्छा प्राइस देने के लिए एक अच्छा खरीदार चाहिए होता है जो कि आजकल मिलना बड़ा ही मुश्किल है तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए और अच्छे दाम पर गाड़ी बेचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल आउट करना होगा जैसे कि मैंने यहाँ अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाली है तो कास्ट ट्वेंटी आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ मिनटों के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तो बड़ा ही सिंपल है घर बैठे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी घर बैठे सारा पेपर वर्क हो जाएगा ना कोई आरसी ट्रांसफ़र की टेंशन ना कोई पेमेंट का झंझट और सबसे अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस मिल जाएगा तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ नमस्कार दोस्तों welcome back to the MotorOctane तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नेट और रिनोट टाइगर के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का सेगमेंट है वो दिनों दिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में बढ़ता ही जा रहा है रोज़ नई एस लॉन्च हो रही हैं और काफ़ी कम प्राइस में हमें हैचबैक के प्राइस में लगभग हमें एस मिलने चालू हो गया जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं तो ऐसे में रिनोल्ड टाइगर और निशान मैग्नेट जो कि लगभग सिमिलर प्राइस रेंज वाली गाड़ियाँ हैं जिनके बीच में लोगों की कन्फ्यूज़न जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो अगर आप भी सच में अपनी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसे कारण जिनकी वजह से आप रिनोल्ट काइगर की बजाय निशान मैग्नाइट को प्रेफर कर सकते हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले और ना ही हम रिनोल्ड काइगर की कोई बुराई करने वाले हैं बल्कि आपको पांच ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए निशान मैग्नाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है तो, तो पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही गाड़ियों में हमें काफ़ी कुछ सिमिलर देखने को मिलता है दोनों ही गाड़ियों में हमें सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों ही गाड़ियों में हमें सिमिलर पावर और माइलेज भी देखने को मिलती है इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों के जो ओनर है वो सेम है जिसकी वजह से ये काफ़ी कुछ सिमिलरिटी इनमें हमें देखने को मिलती है तो कुछ बातें अलग है जो हम आपको बताने वाले हैं तो स्टार्ट तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से जो कि है डिज़ाइन तो यहाँ डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी दिखती है रिनोट काइगर की बात करें तो फ्रंट में हमें ऊपर की तरफ एलईडी डीआरएल्स और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ हमें हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं यहाँ हमें फोक लाइट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और वहीं रियर की बात करें तो रियर इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा यूनिक है हमें बिल्कुल यूनिक टेल लाइट्स देखने को मिलती है टेल लाइट्स का डिज़ाइन देखने को मिलता है और डोल टोन का ऑप्शन मिलता है कलर्स का और ऊपर की तरफ रूफ रेल और नीचे की तरफ हमें डोल बिल्ट ऑन अलोई व्हील्स देखने को मिल जाते हैं तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अमेजिंग है वही हम बात करें निशान मैग्नाइट की तो निशान मैग्नाइट का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है निशान मैग्नाइट में हमें फ्रंट में ऊपर की तरफ हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक काफ़ी शार्प लुक और काफ़ी एग्रेसिव लुक देती है और नीचे की तरफ हमें डी और फोग लैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वहीं पीछे की तरफ बात करें तो पीछे का डिज़ाइन भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हालांकि ज़्यादा यूनिक नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है तो वैसे तो डिज़ाइन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है लेकिन यहाँ पब्लिक ओपिनियन की बात करें ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रिनोल्ड काइगर काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है फ्रंट से अपनी सिबलिंग रिनोल्ड क्विड की तरह और ओवरऑल इस गाड़ी का जो लेंथ है वो हल्का फुल्का कम है अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से तो वैसे तो रिनोल्ड काइगर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन और सिबलिंग की तरह दिखने की वजह से ये गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो देखने में हल्का फुल्का एक हैचबैक का लुक देता है वही अगर हम बात करें निशान मैगनाइट की तो निशान मैग्नाइट देखने में एक प्रॉपर एस और एक बल्कि टफ लुक देती है बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा क्योंकि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जो ये लोग इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की तो निशान मैग्नेट एक ऐसी गाड़ी है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि कंपनी ने जो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफर किया है वो उसके हिसाब से इस गाड़ी की जो पर सर्विस कॉस्ट आने वाली है पहले पाँच साल वो आपको चौदह सौ पंद्रह सौ के करीब ही आने वाली है और कंपनी अपना जो प्रीपेड प्लान भी लॉन्च कर चुकी है जिसके हिसाब से अगर आप गोल्ड प्लान मेंटेनेंस कोर्स का गोल्ड प्लान लेते हैं तो आपको 17,000 थाउजेंड पे करने होंगे फॉर फर्स्ट फाइव ईयर्स जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरतमंद फ्री मिलती है जैसे कि air filters oil filter coolant और brake fluid spark plug alignment wheel balancing तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं और वहीं बात करें रिनोल्ट काइगर की तो रिनोल्ट काइगर का ऐसा अभी तक तो कोई प्लान नहीं आया लेकिन अगर हम रिनोल्ट की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करें तो उनका जो सर्विस कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा ही रहने वाला है चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से निशान मैग्नेट एक वैल्यू फॉर मनी डील हो जाती है तो निशान मैग्नेट में हमें कुछ ऐसे फीचर मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन साबित हो जाती है निशान मैग्नेट में हमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि थ्री डिग्री कैमरे का ऑप्शन एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे आगे पीछे और हर जगह आप उस कैमरे के ऑप्शन से देख सकते हैं जब आप गाड़ी का टर्न ले रहे होते हैं या फिर आप राइट टर्न या यू टर्न ले रहे होते हैं तो एक व्यू ऐसा आता है जब आपको अपने ए पिलर की वजह से दिखना बंद हो जाता है उस जगह से आप देख नहीं पाते हैं ए पिलर की वजह से तो ऐसे में 360 डिग्री जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फीचर जिसकी वजह से आप सारी जगह अच्छे से देख पाते हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा ईजी ड्राइव का ऑप्शन मिलता है तो 360 डिग्री कैमरे की वजह से आपको गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप टर्न ले रहे होते हैं इसके अलावा काफ़ी यूजफुल फीचर जैसे कि क्रूज कंट्रोल निशान कनेक्ट जिसमें आपको 50 प्लस फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है वो आपको देखने को मिल जाता है टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है तो ये सारे फीचर आपको रिनोट काइगर में देखने को नहीं मिलते हालांकि काइगर में भी हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें मैग्नाइट में देखने को नहीं मिलते जैसे कि कूलिंग ग्लव बॉक्स लेकिन प्रैक्टिकल यूजफुलनेस के हिसाब से देखें तो मैग्नाइट के फीचर्स ज़्यादा यूजफुल लगे चलिए बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर की जो कि सेफ्टी तो निशान मैगनाइट में हमें स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में ABS dual airbags EBD seat belt pretensioners ये सब मिल जाते हैं इसके अलावा अपर वेरिएंट्स में हमें hill start assist hydraulic brake assist traction control system और व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें निशान मैगनाइट में देखने को मिल जाते हैं लेकिन हमें रिनोट काइगर में देखने को नहीं मिलते हालांकि रिनोट काइगर में हमें फोर एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेकिन जो आफ्टर एक्सीडेंट काम आते हैं पर निशान मैग्नाइट की बात करें तो ये फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सीडेंट होने से बचाते हैं इसके अलावा हमें निशान मैग्नाइट में हमें फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है जो कि एशियन एन कैप टेस्टेड है जिसके बाद ये गाड़ी जो है सेफ्टी प्लस माइलेज का कम प्राइस का काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाती है हालांकि रिनोट काइगर क्या स्कोर करती है सेफ्टी टेस्ट में वो अभी देखना बाकी है तो ऐसे में निशान मैग्नाइट एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की जो कि काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो यहाँ वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में हमें इंटरनल स्पेस लगभग सिमिलर देखने को मिलता है लेकिन तीन एडल्ट के कंफर्टेबिलिटी के साथ बैठने की बात करें तो रिनोट काइगर की बजाय निशान मैगनाइट में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तीन लोग क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो रिनोट टाइगर है उसकी रियर सीट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ताकि दो लोग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सके जिसकी वजह से उसकी जो रियर सीट की जो आ, कमर है वो दोनों कॉर्नर से बेंट है दोनों कॉर्नर जो है उसके हल्के से मुड़े हुए हैं और जब वहाँ पे तीन लोग बैठते हैं तो उनको हल्का फुल्का बेंड होके बैठना पड़ता है as compare to Nissan Magnite तो यहाँ तीन लोग जो है निसान मैगनाइट में हल्का फुल्का बेटर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिनोट टाइगर चलिए बात कर लेते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस जो सिमिलर है लेकिन यहाँ निशान मैग्नाइट की बात करें तो इतने प्राइस में हमें लगभग सिमिलर प्राइस में हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ज़्यादा यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा जिन लोगों को सी वी वेरियंट लेना है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि निशान मैग्नेट का सी वी वेरियंट जो है वो सत्तर हज़ार कम प्राइस में मिल जाता है एज कम्पेयर टू रेनोल्ट टाइगर तो दोस्तों ये थे ओवरऑल पाँच ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको रिनोल्ड टाइगर के बजाय निशान मैग्नाइट को प्रेफर करना चाहिए अगर आपके लिए ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद